назад Черный каскад, вижу твой взгляд Степь многояд, мог тебя взять Но ты не моя, когда ты знал Считать потери, суммы нули Погибать на сцене Enemies के हवाबाजी नहीं बेटे स्टेरिंग हमारे हाथ में है तू तो सिर्फ टायर है क्या हवाबाजी नहीं पुत्र स्टेरिंग हमारे हाथ में है तू तो सिर्फ टायर है और जिस खेल में आजकल तुम जीत रहे हो ना हम उस खेल के अंपायर हैं अब गन ना यार అదే నా వాటిన మనం చెడి వాడువా मिनट अब गनच नाही तशी युजदी भेटले एस्केप सगळे अपार्टमेंटला भेट द्यायला गेली का रे Watch out! Enemies ahead! Enemies ahead. Marked a location. Watch out! नेड करते कौन भाव्याचे लय गेले एकट्याला तिथे भाव्याच्यातून म्हटलं अजून किडा गेला ना एकट्या एकटा गोष्ट Thank you. Awesome. Awesome. दोघं दोघांचं काय माहिती Watch out! स्टेटस टाकलाय मी इथं बेटा हेलो हेलो बाजूला बंदे danger ahead terör var. Terör var. Terör var. Hacker को हैकर ही बोलेंगे ना अभी चल गाडी कडून मला Abbiamo appena lì il danger ahead ये रे रिवाइव लाइयो फौजी वेट फौजी अब तक घुसा तेरा कवर लो हमें कार डेट हो रहा कुछ है रेंडर झाला फौज हां बट रेंडर झाले परत थर्ड पार्टी येत असेल एक मिनट होल्ड कर मग आम्हाला भेटी दे ऑल डेड जाणून बुजून मुद्दाम ते आपल्या अंगावर येऊन पडते डेंजर अहेड डेंजर अहेड हो हो हो डेंजर अहेड अलीवर लोकेशन मार्क थांबली आय थिंक बघितले ए भाई 러시아 로스켓볼을 로스켓듯이 달리 진짜 분리분대 해자 सोलो का चल जाओ दे गाडी अजून काम तर चला म्हटलं Spider. Yeah. Hey Dindi. Yeteri sor. Watch out. ये तो हम बंदे के घर भाई जोन पकड़ा लो पर यही तो डर है बेटे Mark the location. Danger ahead. रोशन का टारगेट किया عائلتهم كلهم اي زون चाहे बावला को नहीं छोड़ रहा यार क्या फौजी Watch out! Watch out. Even that not. जेडी खाली जेडी प्ले जेडी la del